यस्तो हालतमा हिउँ परिरहेछ बाहिर पुरै पुरीमा यस्तो पानीको समस्या छ हिउँ पगालेर पानी हुनु पर्ने अवस्था छ त्यो चाहिँ हिउँ पगालेको है